Alasan kematian Logan Lee harus dipalsukan. Pada episode 8 drama Penthouse Season 3, kita melihat Logan Lee meninggal dan akhirnya muncul lagi di rumahnya dan bertemu dengan Sim Suryon. Hal ini sudah jelas jika sebenarnya kematian Logan Lee tersebut dipalsukan. Meskipun cara pemalsuan kematian Logan Lee belum diketahui, namun yang pasti adalah alasan kenapa kematian Logan Lee harus dipalsukan. Kematian Logan Lee memang harus dipalsukan karena tidak mungkin Logan Lee langsung bangun begitu saja dan menunjukkan dirinya masih hidup pada semua orang. Hal ini bertujuan untuk membodohi Chon So Jin dan Jo Dante. Hal ini dilakukan agar Chon So Jin dan Jo Dante mengira Logan Lee telah meninggal dan tidak mungkin mengganggu rencana mereka lagi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Logan Lee adalah salah satu penghalang dari rencana jahat yang dilakukan oleh Chon So Jin dan Jo Dante. Terlebih selama ini, Jo Dante dan Chon So Jin sangat ingin mengalahkan Logan Lee yang sudah mereka anggap sebagai duri dalam hidup mereka. Dengan memalsukan kematiannya, otomatis Chon So Jin dan Jo Dante akan bersikap tenang dan lebih ceroboh, karena mengira tak akan ada orang yang menghentikan rencana jahat mereka. Selain itu, kematian Logan Lee juga harus dipalsukan karena Logan Lee adalah seorang buronan. Logan Lee menjadi buronan setelah insiden pengeboman yang dilakukan oleh Joe Dante pada Logan Lee. Saat itu kepolisian mengumumkan jika Logan Lee adalah tersangka pembunuhan dari Naegyo bukan Joe Dante. Hal ini tentu saja adalah rencana Joe Dante untuk membersihkan namanya dan menjerat Logan Lee. Jadi tidak mungkin Logan Lee langsung muncul di muka publik karena statusnya tersangkanya, terlebih Logan Lee selama ini memang diberitakan telah meninggal pasca pengeboman itu. Dan bila Logan Lee muncul begitu saja maka publik dan kepolisian akan menuduhnya bersembunyi selama ini untuk menghindari proses hukum sebagai tersangka pembunuhan Naegyo. Itulah sebabnya Logan Lee harus memalsukan kematiannya dan bekerja secara hati-hati agar tidak ketahuan oleh publik. Dan bila Chon So Jin dan Jo dan Tae tahu, maka mereka juga sudah pasti akan memberitakan bahwa Logan Lee bersembunyi selama ini.